我是不是因为我的另外一个游戏开着，所以才那么高？对啊，可是如果你平常都这样做，你就没差，只是掉死的比较快而已。靠呀！ <laughs> 啊，对不起，我讲错，让我讲前杀的事实。没 <laughs> 有绑到嘞，然后你勾到了。那我手……然后你刚好绑到，对，就这样子。没有，我先绑到，然后你又把它勾回来。 很无奈，他就是他连跳都跳不起来了。 <laughs> 好痛，好痛！我天哪，赚了，值得！我一根，我一根换三个，哇，好赚哦！蓝 <laughs> 姐，你点，你点烫死，你点烫死他了， <laughs> 你点把他烫死了。 可以啦，我跟你讲，我我们两个人换了，我们两个人换了三个人，不是换了四个人呢，好赚哦！ <laughs> 而且我拿到两颗人头，我更赚了。哇操！我还不还不乱跳，直接跳去送头，我真的是觉得。我开我要我要改名。我旁边有个胖子。帮我想要改什么？等一下，先让我活下去好不好？哦，这个抓。 哇哇哇哇哇哇！呃，好死啊！呃，至少我尝试过了。哦哦哦哦哦哦哦！味道？看没味刀！怎么救啦？我只能给你一个救法啦，就没救啦。我怎么死的？反正我帮你杀爆他们。 线呢？他闪现一我，Say o n t l o my little friend，你知道我看得到你吗？呆子，要呆着，我要杀这个！我操，这么狠！啊！老大，大失败，被路弄成北齐， <laughs> 我还意外是等级最低的那个，我五四五，然后等级超低，超 <laughs> 六等，超。 你在抓什么？哇，你知道为什么我觉得我们四文超级痛啊？阿朱阿朱时光哎，难怪那么痛，炸一下，炸一下，怎么那么痛？看到鬼，哎，大哥啊！ 有种绑起来的感觉。啊，不会，他不会，他不会，他是树人，他是一棵树。你以为那几发小弹弓打爆他？没有。我觉得那个元素毁灭弹比较可能。我那一发看起来超痛的，射哪我都没有。等一下，我刚直直往前行啊，我没有看到我在那里。我想说在射在小，因为我在后，我没有注意到我走到这里。我、呜，弹，弹到我了啦，白痴哦。 要屁事哦！ <laughs> 啊，好玩的， <laughs> 跳来跳去的。这个单位是个跳跳忍者，哎哎，大哥。 <laughs> 我安息加息， <laughs> 我哎， <laughs> 尴尬！哇，这个我还不剪进去，太屌了！我太尴尬了吧？Q 他 Q 不到啊 q 错了呢！Q 到手那，我这是要在这里蹲我一百年是不是？ 突起，再往前点吐气，哇！他就快要接近我的范围了，我刚好可以跳他，就这么走掉了，哇，难过。哦，呵呵，呵呵，被丢到了，妈的！亚瑟，亚瑟，亚瑟，亚瑟，不会痛了， <laughs> 是我现在跟鬼一样，优势的素人，优势，看素人有优势跟鬼一样哎，我好想跳他，哦，可是我觉得一跳那个露露会打，嗯。 再不出模仿了，有啊，我要出了。出半套，哈哈哈哈哈。我呀，我又被丢到了，妈的混账！哇，我就要被干死了！哇，我动不了，我动，我动不了， <laughs> 我不能动，我直接被我被弄成北七，好难过。我是应该出了水银啊，或夜色原界之类的。 <laughs> 哎，我们我们威克斯帮你断的手那断断断的威克斯大绝了。可是我没有打到伤，我这一局完全没有打到伤害，这一波完全没有做伤害。哦哦哇！不愧是雷神绿令，够安心的。干雪球没丢到，超尴尬了。 <laughs> 我雪球没有丢到，超尴尬了。 砰！哇！哎，啥小？ <laughs> 这是什么小？No no no no no no no no no no！no！看你，妈的！你要跟踪那个人，就一定会跟到底啊！他不可能放掉别人。我嘛，真系无人，有人嘛骑在上后边，那有人骑在头前的，当作伊鼻气。 <laughs> 你当作伊真正在空我，骑 <laughs> 在在头前安拍的。 有了有了有人，有人了！他又出，他又出去了。到底搞我屁事？ <laughs> 为什么被定的是我？呵 <laughs> 呵给压力。我要没血了。 <laughs> 哎，我可以用我，我可以用这个方式看那个图奇在哪里。哈哈哈哈哈。为什我只是抓一个人过来就死。我比较无奈吧。我要跳进去的时候，我被定到了。 对，他盯到我最边边的时候，好尴尬，哇！啊，弹了几下，哦哦哦哦哦，大哥啊！ <laughs> 他是不是发现好像不太对？他有点痛。那我们到 W。 啊！的肉色游戏，那 <laughs> 个什么怎么补那么多？雷？ <laughs> 他 <laughs> 怎么没人打唢呐？哎呦，打了，不会痛。唢呐怎么那么惨呢？哦哦哦哦！维克兹总，维克斯总不大绝？维克斯总不大绝？维克斯大绝啊！大绝啊！维克兹。 我觉得一个之跟我大姐这一波就超完美啊！ <laughs> 我不会就直接把那两个撞成智障，抓个啊，抓人呐！我赶紧帮对面抓个羊。哦呦！啊！三小，我就这么去。我也差不多了，我要被毒死了。 不肯活下来啊！那个血扣太多了，我不肯活下来。啊，绑他绑他，我绑到了啊！没来不及普攻，哎呀，死了死了！啊，他他他他。 你知道什么叫二零一六 AD 吗？ <laughs> 再见，我 <laughs> 痛！啊，二零一六，二零一七，哎，都长这样，都是长这样，再过三年它还是长这样，好痛那个手啊！ <laughs> 啊，真的，真妈妈咪呀！ <laughs> 没走，我没有买吸血啊。嗯，我到底看了三小， <laughs> 这个我是要剪一下。我到底看了什么？这个我是要留着。不要过来啊， <laughs> 被射了一下。不理我，你真的不理我，我也没拿。我好吧，我也拿你没辙。我也都没大卷，我也拿他没辙。 再给我二十秒，我吸魔剑就好了，让我有办法活下来，好不好？就觉得这世界好可怕。我看看里面有没有人。喂，哎嗨嗨嗨嗨嗨，no no no no no，哎嗨嗨，过来过来过来，过来过来啊，过来啊！啊，莫伊特大绝了，我们扣子，我们大眼怪也到了，我还不开大绝，马上被看到了啊， <laughs> 难过。 好，虽然我不知道谁剩半条，不过他就是剩半条，又开撞了，马里又出事了，坏了，哇！到底为什么没事？都是我！我吊他嘞！我怎么操死你？ <laughs> 我丢他哎！我 no。 <laughs> 我怎么还活着？为什么？ <laughs> 啊，我没有想法，为什么我还活着？可是我就是活着。挣这一点血是能干嘛？我刚杀他滴血，我这实一是三炮都连能多小？ <laughs> 我要当送命，我送头了。Execute what the fuck！ w h y 为什么也是 Q 的？等一下，为什么？哇！没有道理啊！跳飞是他不是应该戳我吗？我看他普攻我啊！哈！不喜现在我乱了，为什么啊？我先不要思考那个，先想骂赢好了。 你的， <laughs> 我好想剪哦，这个好想留着哦，我不想把它剪掉啊。这个我想留着，太溜了。妈的，我怎么直接走这边？我他妈又在看哪？我想把刚那个留着，刚那个太丢了，怎么能歪成那样？到底关我屁事啊！ 也不行，我觉得要拉掉哎，他们状态太好了吧？我们这一波超亏的，因为飞是直接大到我哎，好扯淡啊！差点往生，而且最倒霉是，我们一是居然没有趴得出来，为什么？我们一次的效果还没有出来，往后拉一点吧，往后拉，哎，你往后拉一点，让我有个，那我们先我们先跑，哎，等一下，我们血剩多少？ 他们血量剩多少？看一下。看，哇！我忘记有没有水银。 <laughs> 我按了一下冷却中啊！我在刚那个真的太难撞，撞不到人。撞到还 OK，撞不到没有地没人没有人给他撞。他只能先撞那个奇二斯。哇，尴尬。 我刚他说我拍，我我刚他说我录片哦，哎哎，他那个手环怎么自己来送头？人那么好，那么 nice，打打架啦！哦哦，这么细呀！ 妈的，他吸也吸太快了吧！ <laughs> 慢慢磨，感觉 OK 啊。哎呦，带掉一只，OK OK。哇，被秒了！那你们秒掉一个，啊，怎样？那个飞尸，其实有点扯。 你来刚好抓到一个最不相干的过来了，太妙啊！这飞这飞石，有点痛啊。手手脚脚打打，真的没有那么痛啊。嗯，算了，都给你们去死一死。我杀这只， <laughs> 看， <laughs> 妈的！真听话，真听话。妈的！啊！ 像我难过的感觉，操！被钉成狗哎！ <laughs> 妈的，被钉成狗哎！开！突击还没，突击还没活着，要赶快开。先打这个，先打这个，打掉。 干，好痛！我没有模仿哦，干四百零四点，那伤害好高啊！死掉了！哈哈哈！我被我被晕成狗！ 一有大就杀人，人家突起我都急啊，突起真的是很烦。哎， <laughs> 我这怎么出暴击？我这怎么说出暴击？我就抢。我的，我不出暴击弄死你。啊，气了，不要气了。啊！哦，我看到有人，我看到有人他妈腰带撞墙笑。哦，弄他！哦，弄死他！弄死他！弄那王八蛋！弄他！ <laughs> 弄他！ <laughs> 弄他妈！ 等一下，我要等个钱。那你还要出什么？那么套。你模仿低产量，而且事实上他有出五穿，我也是觉得你， <laughs> 你说什么都不对啊！我十九十九，我刚刚一度八八八，现在十十十，现在十九十九十九，我操，什么烂游戏！日轮好，妈了个蛋，我来啦！ 疼啊！死！好像是不会呢，我跑蛮快的，我什么都不会，这回绕跑了。啊，都快不行了！我剩这样的血，我什么都不能做哎。不会痛， <laughs> 尴尬啦。 有够飞，二十二十十九，我跟你讲，再赚一个助攻，我就二十二十二十啊！鸡 <laughs> 鸡。